きます

ニューイヤーバーストやるではないか楽しいなせい大胆にいっちゃいますメルティーレベルチャー優しくしてね感謝する当たり前何発でも打ち込むわ

ニューー何発でち込むわニューー者の本領よ神聖なるセブンスヘブン少数好きつけなんか遊ぼう 二人がかりで行きますミラーミラー熱い一撃サマーブライトフォーム月だらけです何発でも打ち込むわニューイヤー ニューイヤーバーストいい感じねお姉さんの本領よ神聖なるシュドウセブンスヘブンもう一人の私へ二人がかりで行く未来未来もう大丈夫よセーフエンよ

しミラーミラー何発でも打ち込むわニューイヤー